Сьогодні, друзі, останній день грижовика. Ясний, прекрасний, сонячний. І недовго осталось. Починаються і у вас останні дні, друзі мої. Ну я не до вас, а до мого поголов'я. Недовго тут осталось. Сьогодні у нас яке число. 14. І сьогодні виходить нашому грижовику ровно 7 місяців. Грижовик е, народився 14 апреля від Ефки. Його ніхто не купив, поросят я продавав, тому що він був з грижей. Поэтому зараз буду убирати і раді інтересу зважу в 7 місяців ровно який вес. Коротше отак. Дивіться. Буде дуже інтересно. Так, друзья, ну вот получается грижовик еле вывели. Э, е, крупный, крупный. Э, е, подивилися ми по записям, ровно 14 апреля родився. Тобто ровно получается 7 місяців, дай. Да, ровно 7. І весна готова, весна готова, ви глянете під відео посилки, бо там такий контент буде некрасивий, YouTube не розрішає таке викидувати. Ну і зараз будемо вбирати. Мені самому інтересно, самому інтересно, скільки воно набере. Я имею в виду, скільки набрав за 7 місяців от ефки від моєї. При нормальному більш-менш кормленні, скільки воно набере. Бензин есть Хто не може перейти по ссылці, подивитися, як ми його взвішували, то я вам і так скажу. Вес без кровяшки 200 кг. Ровно сьогодні у нас 14 число понедельник, 14 ноября ровно 7 місяців. От рождення. Ну, а хто може перейти посилки, подивитися, перейдіть, гляньте, ми там звішували. Ну, нам видно, що хороший. Він у нас болів, е, поносив. Ще й грижа була. Ну грижа затягнулася. Ось бачите, жир кипить, шкварчить. І вже береться корочка. Зараз опять водичкою все розмягчаємо. Ну, в принципі, і можна вимивати. Зараз чуть-чуть на задки, ну на задки менше, там тонке сало. Ну так. Ох і буде в роті таїть. Шипить усе, як шкварка на сковородці. От прислухайтесь. І тепер соломка. Соломой обдаємо для запаха. Розпарена шкурка гарячою водою впитує в себе хорошо гарь дима. І потім вкус совершенно другий запах другий. Ну і все приємно, коротше, що там об'ясняти. І отак воно впитує всю цю гарь з дима. Солому можете використовувати, хто пише пшеничну, хто ячку. Любу. Роль особо воно не грає. Ну, може хто наскільки гурман, що зрозумів, що влія, то звісно робіть як вам подобається. Ой, о. Ну і подивимося, яке ж тут у нього сальце та м'ясце. Коротше, убрали, розібрали, і е, спішим. Спішим чого, бо сьогодні понеділок, мені треба викидувати ролика, ролика в мене нема. І я хочу цей ролик зараз смонтувати по берегу і викинути, щоб ви сьогодні його глянули 14 числа в понедільник. Сало колосальне м'ясо, багато, виход м'яса супер. Для 7 місяців це просто шедевр. Хто там не вірить, що в 7 місяців, що це грижовик, перейдіть старі ролики, коли я його садінив, цього грижовика, все ви поймете і розберетесь. А підписчики мого каналу, вони все знають, розуміють і то есть, все отак. Значить, е, задню ногу важили 27 кг. Ну, з галяшкою з усім 27 кг. Окостом е, вирізаний, не важливо ще. Так, поїхали. Зараз покажу, яке сало. І також ну от, беремо спину. Ось сама спина. Да, перчатки. Не рукавиця, а перчатки. Рукавиці тут взагалі другі. Так, яка спина? Спинка в нас хороша даже, я б сказав, шикарно. Упікав я хорошо. Ось така спинка на на три пальця. Я такими квадратиками. І сразу у ящичок. Та я поставлю там чи туди, чи туди. Ось я так раз. Вон, шкурочка яка впечена. Колосально. І також хто спрашує по по самим ножам. Ножи ми самі не робимо, бо несколько чоловік думає, що ми їх самі робимо. Ножи ми самі не робимо. Це їх роблять в Бразилії. Це бразильські ножи. Хто бере у нас ножи, у нас їх 7 варіантів. Кухонні, домашні, для м'яса, професіональні, для обвалки, для обжиловки, для розборки. Также не забывайте брать Мусад. Кому надо, звонить номер під видео. Дальше. Следующая спинка. Щик. Щик. Щик. Все. То же самое. О. Шикардосовская. Убрали. Сюда на базу. Це в нас заднього окоста. Хто там стоїть в очереді і жде свого, начнемо. Ми вже так вирішили, що почнемо взагалі е, з перших чисел декабря, грудня. Перві числа грудня вже почнемо убирати, бо там вже здорові є. То я думав, все, та підожду, підожду, а вже дивлюсь там і ждать нічого. Там вже хороші є. Можна потихоньку займатися, бо їх там багатенько, поки їх всі реалізуєш. І також хто заказуватиме сало, також заказуйте м'ясо. Бо тільки ж сало не буде продаватися, і за сало я же різати не буду, як буде заказ на повністю на одну голову. Я раз убрав, буде заказ на голову, раз, ще раз убрав. Тобто отак. А то в основному всі ждуть сало, а хто ж м'ясо буде їсти? Мені його їсти. Самому з'їсти м'ясо, а вам відправить сало. Ціни я потім оголосю, як почнемо першого обирати там з перших чисел. Нові ціни. Ну, ціни такі, е, як я й казав, що там плюс-мінус 15-20 гривень подорожання. Там страшного нічого немає. Тому не страшіться, не ужасайтесь і не бійтесь. Тяжова артилерія. Подчерьовок. Підчеревина. Тяжелейшая артилерія. Так, тут надо, тут у нас все красиво, а тут не дуже красиво. Значить, треба вот так вот убрать в обрезке. Вик, як поменьше, покрупней? Поменьше. Поменьше. Поменьше. Та что, нормально, Тут ты показалось. теж вже. Ух, так. Опа, і погнали. Опа. Отак. Отак. Ще все живеньке, свіженьке. Ну, ріжеться, звісно, сказка. Сразу деяка жилка убрати. Всі понаїдайте сало. перед Новим годом, м'ясо будете їсти і вспоминати мене. Дивіться відео, як я сало нарізаю. Понаїдайте з часником да з цибулею. І будете вспоминати мене незлим тихим словом. Та це ж ми уста собрали, сало купляли. Хтось сальдісон з голови зробить, а це ж сальдісон водолазький. Дешева ковбаса по 30 гривень, я називаю голову. Серега знає. А в нас і то ще. А, то грудинка і... І ще що. Так само обрізаємо тут. Тут то в принципі обрізати нічого, але жирок оцей лучше обрізати. щоб красиво было, Бо скажуть некрасиво. Так как я и казав, что Эвка покрыта хорошим хрячком, ну, дюрком, там, макстером. Ростуть Так що мама не горює. Якщо горює, то дуже-дуже тихо. Бачите, як вона гаряча, свіжа, почерьовок свіжий, а я і граюся. Просто от беру і граюся. Як маленька дитина з погрімушки, знаєте, то грається, це і я так і граюся. І все. І оцей ось кусочок. Будете вспоминати мене, понаїдаєтесь і скажете. А що ви скажете? Та нічого не скажете. О, диви, яке красиво, все біленьке, чистеньке. І також спинку провірить. Я купив маленький-маленький кусочок, бо кажуть, ти їсиш сире. В нас так прийнято. Ми не, Я не вважаю, що це кусок сала сирий. Хоча мені пишуть, ти сироє поїв, а яке воно должно бути. Я не, ну, Скільки ми живемо, так і їмо. Сало зарізав на чи крижив, присолив і їсиш. То є ж, я бачив, старі люди ждуть, воно вимерзне, тоді їдять. Ну, нас так не прийнято, я не знаю, ми з дитинства так їмо. Ну і правда, як попадалося. О, А це типа. Ммм. Ммм. Шкурка, бачите, яка м'яка? Росії такого нема. Ну, сало жувати, там м'ясні проживки. Я чого кажу, що в Росії такого нема, тому що там так не роблять. Вони не вміють там так робити. Я вже скільки дивився роликів. Не вміють, у них прийнято по-другому. А в нас наше сало Отаке. Це гордость кожного українця. Можна на виставку, кудись в Нью-Йорк, Вашингтон, ще кудись ось на виставку поставити і журналісти будуть приїжджати, фоткати, тому що це шедевра не стало. А, Шкурочка прям тає в роті і все. Бім-бім-бім, як ММДМцики. Все, всім спасибо за внимание. Всім пока.